اخيرا راح نبدي الجيم ما شاء الله بقى ما يصير كم صار ثلاث ايام ثلاث ايام قاعد نحاول ثلاث ايام قاعد نحاول نصور هالتحدي مو متوافقين فيه ايش مروان داعي علينا اه كان العام عمرك الكومبات حافظ الكومبات عدد بعد يلا انا بدش اتلس يلا ام ان اوكي اي سي يو Come on, seriously? 10 ثواني? Can't skip this? إذا خليت الماتش ايذر خمس دقائق او 20 كل ها؟ اوكي يلا اوب اوب اوب لاج اوه اوه شيت لاج مو lag teleport كان يوهو First blood. Because <laughs> I'm pro in this game. لا انا حاط ميلة فمش ايدك تعرف انا وين اقعد اروح. انزين انت بعد انت عندك اه اوكي ها عشانك عشان ما تزعل شوف تعرف انه اذا من البداية تخسر وايد الواحد يزعل لا يحط في خاطره وكذي حدي camper camping قاعد اخيم ها اوه Cause ال lag از ridiculous. What is this weapon? زين اوكي سكند كل هو ناطرني بعد انت اوب شوفوا ما يصير في handicap في ال game ان ال lag يعني جدا إيه، شوي في رائع شوي؟ اي انا بالنسبه لي شوي قاعد يصير انا شفت تختفي تطلع مكان ثاني اكو قاعد يزيد ايش قلت انا؟ اقول لك عاد حسيت <laughs> قاعد يزيد شو وين بيطلع لي ما ادري وين بس Teleportation عنده اوب كونتن ما يصير لاك إيه، هيثم ترى نلعب في الحجره هناك ما في كذي lag في chance انه من هالمكان اللي احنا قاعدين فيه هني مع ان النت يعني ما يتغير مكانه بس انا ما اشوف اذا اي احد يلعب في هاللعبه في لاك كذي شوف شوف ما يصير ترى يفريز اب بعدين تطلع محل ثاني ايه تلبورت ما ينفع هيثم شكله بن cancel هاي ما ما ينفع ما نشوف لنا حل حق النت لا زين زين خلنا <laughs> شفت العياره شلون؟ وين ذا؟ شفت شلون؟ لاج آه، حسيت؟ اي احكي واحد لي لاج معلش هاي بنسميه تحدي اللاج اللي يقتل الثاني باللاج اي هاي شيء جديد فقط شيء جديد ما حد سواها قبل اي ايش قاعد يصير؟ وينك؟ وينك وينك؟ اوب حد تنشن ياه لي مستقبل في اللعبة هيثم كلش مو لي مستقبل في اللعبة طبيت من فوق وينك؟ قاعد يروح تعال فيها دبل جامب Oh my god, I suck. يسمونها بري امتف شوتنج يا سلام اوكي 6 اوف 5 زين فمروان كم سنه صار لك تلعب لعبه MW ما ادري شنو Call of Duty Call of Duty كانت اربع سنوات صار لي والله من اي واحده Advanced ولا كلهم ها اي واحد اي واحد تقصد Advanced ولا كلهم؟ أم... لحظة شوي آه ما في زين آه كلهم اكثر شيء لعب بلاك اوف سوان. زين اكثر شيء زومبي آه، آه، اكثر من آه. المالتي بلاير اوكي يا ما لحقت ما لحقت على جيل الام دبليو 2 امبلا كنت العب جوا الطياريه احلى شيء جوا المطار ايه ترمينال بس ايه زين لحد الحين الحك صاير اوه كنا بيخلص الجيم كنا باقي 20 ثانيه ترى مروان باي ذا واي يعني يا تقتلني شو انا باشرد <laughs> انت كيفك <laughs> صيد لي <laughs> وينه وينه وينه انا بجاكم لو مشكلة المجاكم آه. وتشارلي خلص الماتش اذا تايت شو يصير؟ لا طيب، الغسيل مش مستحيل زين فانتهى ال game بتعادل ف حسب تعادل لحد الحين فشوف راح نسوي rematch مره ثانيه مروان اوكي اوكي بانترنت عدل اوكي راح نخلي الفيديو بس راح نسوي rematch مره ثانيه مع ان ال ping يعني 2 ما في احمر بس ما ادري ليش ال lag قاتلني اوكي ف اوكي يلا that was a جود جيم جود جيم good تدريبي اورايت اكتشفنا يعني رونا العالم ان اثنين فاشلين في اللعبه <laughs> اوكي يلا take care ونشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله يلا آه، ان شاء الله باي باي